Kaixo denoi, ni aiora naiz edo probatxoa nahiago dezuten bezala, eta hau YouTubeko nere kanal berria da. Ongi etorri! Ontaz aparte beste bi kanal dauzkat. Bat ASMR bideoak igotzen ditudana, ASMR txokoa izena du kanalak hemen utziko izuet lotura, ba, ASMR-a gustatzen baldin zaizue, euskerazko bideoak dauzkazue hor. Eta bestea, e, oain dala urte bete inguru ja ez ditut bideoak igotzen bertara, baino bost urtetan zehar edukideten kanal bat izan da. Orduan, kuskusiatu nahi baldin badezue, ba, hemen utziko dut, lotura baitare. Bueno, eta zergatik sortu dut beste kanal bat, ba, gai konkretu bati buruz hitzaiteko gogoa daukatelako bantan soinon hondan, BTS. Edo, bueno, K-popari buruz ere orokorrean pixka bat bai, baino batez ere BTS. Bale, ez bali madaukazu idearik ere zer iburuz naizen, nahi ez bali madakizu zer dan BTS edo bantan soinon hondan, lasai ze bideotxo bat prestatu dut zuretzako. Hemen dikan utziko dut, edo deskribapen kajatxon ere bai, eta da, ba hoxe, pixkat zertazari nahi zen enteratzeko bideo bat, azalpentso batzuk. Eta zergatik egin nahi dut kanal bat honi buruz hitz egiteko? Ba, bueno, oain dela urte inguru, pixkanaka pixkanaka, BTS era engantsatzen hasi nitzan. Aurrena besti bat, gero beste bat, dantzak, showak, kontuatzeako barruraino sartuta. Nere sentsazioa izan da pixkat, Alicia en el País de las Maravillas bezala, bai, horregatik jarri diot kanalari izen hau, probatxoa BTS unibertsoan. Zaletasun oso berria da niretzat, eta orduan gauza asko komentatzeko gogoa izaten dut, baino klaro, nere inguruko jendeak, nere lagunek ez dute zaletasun hau konpartitzen. Eta oso majok dira eta entzuten dituzte nire txapa entusiasta guztiak, baino ez dut feedbackik jasotzen, ez dut elkarrizketan parte hartzen, eta hola ez dauka grazirik. Zorionez, sare sozialei esker ezagutu ditut bi pertsona zoragarri, ni baino lehenagotikan fanak zianak eta nire engantxe bideontan konpainia izugarria egiten diatenak. Naia, Maria, onenak zeate. Alare, oniburu hitz egiteko lagun mundialak topatu baldin baditut ere, Baneukan beste zerbait ere egiteko gogoa, nire obsesio hau edo zaletasun berri hau nolabait kanalizatzeko edo bideratzeko gogoa neukan. Eta horregatikan, pentsatu nun YouTubeko kanal bat egitea. Gainea, BTS edo K-popari buruz eduki infinitoa dago sarean, baino euskeraz apenas oso gutxi, edo bueno, nik behintzat ez dut topatu. Egia esan ez nau sorpresa zarrapatu ze e, uste dut badaudela oaindikan aurreritzi asko K-pop eta mundu guzi honen inguruan. Ez igual oain dela urte batzuk bezain beste, baino oraindik ere badaude. Horregatik interesantea iruditzen zitzaiten euskerazko kanal bat egitea BTS buruz hitz egiteko. Ba bueno, ezagutzen ez duen jendeak zertxo bait ezagutu dezan, nahi balin badue behintzat, eta zaleak geanok bat topagune virtual bat ere eduki dezagun. Nahi baldin badezuen oski, baina bueno, nere asmoa do nere ideia hori da behintzat. Beraz, kanaleko bideo batzuk orokorragoak izango dira, ba, ezerreztakin jende horrentzako batez ere, eta beste batzuk zehatzagoak, ba, BTSen abestiren bati buruz, edo letrak, bideoklipak, edo beste dozer gauza. Hori bai, oso argi utzi nahi dut, hemen botako deten dena nire ikuspuntu pertsonala izango dela, bale? Mundu honetara nahiko iritsi berria naiz, gauza asko daude ez dakizkitenak eta seguruenik esango ditut gauzak igual ondo ez daudenak edo zuzenak ez dianak. Ala baldin bada, izugarri eskertuko dizuet, komentariotan gaizki esan deten hori zuzentzen baldin badia zue. Eta beste gauza askotan ere, seguraski iritziren bat eman godet, bagian ba, zuek bat egiten ez dezuena. Eta kasu horretan ere, nire iritziaren kontrako iritzia baldin badaukazue, komentariotan uzten baldin badia zue, superrondo irutuko zait. Eskatuko deten gauza bakarra da, errespetua. Nik hemen botako deten guztia, munduko asmorik onenarekin eta borondaterik onenarekin esango dut, bale? Orduan, komentarioren bat utzi behar baldin badiazue zerbait gaizki esan detelako zuzentzeko edo beste iritzi bat baldin badaukazue zerbaiten inguruan, mesedez eskatuko dizuet errespetukin egitea. Eta esen zerbait edo orokorrean K-popeko zerbait gomendatu nahi baldin badiazue ere, ongietorria izango da, bai? Gomendio guztiak beso zabalik hartuko ditut. Hortarako, ba, komentario bat utzi dezakezu edo nahiago baldin badezue, e-mail bat ere badaukat, hemen deskribapen kajan utziko deti datzita, eta asmoa da baita ere, Twitterren eta Instagramen perfilak irekitzea, ez dakit bideo publikatzerako egin jaukiko deten edo ez, baino, ala baldin bada, izena ere hemen deskribapen kajatxon eukiko dezue. Beraz, nahi dezuten lekuan, komendatu nahi dezutena, idatzi nahi dezutena, baino esandakoa, errespetuakin, bai, Denbora asko neraman kanal honen ideiarekin burun eta emozionatuta nago azkenen estrenatzen dalako. Aber nola ateatzen da. baino kriston ilusioa daukat behintzat. Ikusiko deu, ze bide egiten duen honek, baino, bueno, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta urrekor arte. Aio! Urrengo bideon, dena ondo baldin badijoa behintzat, kontatuko dizuet zein izan dan nere ibilbidea puntu honetara iristeko, zein izan dan nere engantxe prozesua.